ne, ne res, ne se bomo, jaz, res bomo, zdaj bo, ne, ja, gospod, ja, seveda, ja, nasvidenje. Ja. bi rad, kaj, kaj ne razumeš, odpuščen si, katerega dela ne razumeš pri tem. Daj, prosim, ne morem te več gledati, sem pojdi, no. Zdravo, draga. Jaz grem zdaj službe končno. Pol ure še imamo časa. Zobozdravniku. Stoj. Ja. Kaj je nujno? Pustijo še malo, ne malo razmisli. mojego meu brata. при Se spomniš, ko sva babici keš ukradla? Sva sosedi Lizi kupla? Veš, v srednji šoli sem sosedi modrc skupa. Te pa mi je Zize pokazala. Veš, kakje lepe bele je imela. Jaz sem dalje krado. Sosedo sem kresno. Te pa se je postal priden državljan. Pa žena? Когда? Китая нична не пришла поздравить. Спалить а? я. И понял. Шефе! Tomorjviet. Stari, ti si rekel, da je v sobi, ne pa po celi sobi.